Tumetazama goli nyingi za wachezaji kutokea hapa Tanzania na leo tunaenda kutazama goli tano za Saidi Ntibazo Kiza yako, jiunge nami kwa kubonyeza neno subscribe na kubonyeza kialama cha kengele kitakachotokea. Tambua kwamba Facebook unatupata kama Swix Online, pia Instagram unatupata kama Swix Online. Usisahau TikTok tunapatikana kwa jina hilo hilo Swix Online. Kama mwanzo wa video hii hadi mwisho ili uzitazame goli tano za Saidi Ntibazo Kiza. Hii ni Swix Sport kutokea Swix Online tambua kwamba goli hizi tunaenda kuzitazama ni zile goli za Saidi Ntibazokiza alizofunga akiwa katika timu yake ya Yanga FC. Bila kupoteza muda, nisikulie MB nyingi sana, tunaanza nafasi ya tano mpaka nafasi ya kwanza. Nafasi ya tano hii hapa. Mechi hii ilichezwa siku ya Jumanne tarehe 30 mwezi wa 11 mwaka 2021. Eh, Saidi Ntibazokiza alifunga goli gani? Nafasi ya tano hii hapo tazama. Kiza. Harusi kuchezwa sasa. wanapenda kumwita antibiotiki Saido Ntibazokiza. Ni goli la tatu hilo la faulo alipatia Yanga FC. Mechi hiyo ilikopo ni kati ya Yanga pamoja na Mbeya Kwanza. Mechi hiyo iliishi kwa mabao mawili kwa sifuri, wakati huo Yanga mechi hiyo akibuka washindi kwa mabao mawili, wakati huo Mbeya Kwanza wakiondoka kwa sifuri. E, ndo goli ambao liotushikia nafasi ya tano ni goli la faulo kutokea kwa Saido Ntibazokiza. Basi tuende nafasi ya nne, mechi hii ilichezwa siku ya Jumapili tarehe 26 mwezi wa 12 mwaka 2021. Saido Ntibazokiza, ni goli gani hilo? Leo tushika nafasi yetu ya nne. Emtazama alafu nitarudi. E bwana we, Saidi Ntibazokiza akipewa penati huwa akosi. Alipatia goli la pili la penati Yanga FC ilikopo ni dakika ya sabini na nane. Mechi hiyo ilikopo ni kati ya Yanga FC pamoja na Biashara. Mechi hiyo iliisha kwa mabao mawili kwa moja, wakati huo Yanga FC wakibuka washindi mechi hiyo kwa mabao mawili, wakati huo Biashara wakiondoka kwa bao moja. Ni goli la penati lo la Saido Ntibazokiza. Yapi maoni yako? Niandikia hapo sehemu ya komenti, halafu nitayapi kupitia. E, tunaenda nafasi ya tatu. Mechi hii ilichezwa siku ya Jumapili tarehe 16 mwezi wa kwanza mwaka elfu na na mbili. Saidi Ntibazokiza alifanya nini humo? Emtazama alafu nitarudi. Eh bwana we, zilichanganywa chenga zikachanganywa, alafu Saido Ntibazokiza akaipatia goli la pili Yanga FC. Ilikuwa ni dakika ya tisini. E, ni dakika za mwisho mwisho. E, mechi hiyo ilikuwa ni kati ya Yanga FC pamoja na Coastal Union. Mechi hiyo ilisha kwa mabao mawili kwa sifuri, wakati huo Yanga FC wakibuka washindi mechi hiyo, afu Coastal Union wakiondoka kwa zilo. E bwana, tumetazama nafasi ya tano mpaka nafasi ya tatu. Yapi maoni yako? Niandikia hapo sehemu ya comment. Usiache kutoa maoni yako, mimi maoni yako nitayasoma. Basi bila kupoteza muda, twende nafasi ya pili. Mechi hii ilichezwa siku ya Jumatano tarehe 23 mwezi wa pili mwaka elfu mbili na ishirini na mbili. Saidon Tibazokiza ni goli zake tano hizo. Nafasi ya pili iyapo wanageuka Faisal Saido ni mazokiza mwanawe alipewa pasi na fundi Faisal Salum Abdalla aka Fei Toto, akampa pasi Saidon Tibazokiza kuipatia goli la kwanza Yanga FC. Ilikopo ni dakika ya arobaini na tano. Mechi hiyo ilikopo ni kati ya Yanga FC pamoja na Mtibwa Sugar. Mechi hiyo ilisha kwa mabao mawili kwa sifuri. Wakati huo Yanga FC wakiongoza washindi mechi hiyo, wakati huo Mtibwa Sugar wakiondoka kwa sifuri. E bwana e, nafasi ya tano mpaka nafasi ya kwanza, maoni yako nahisi umeshaandika, basi mimi nitayapitia. Tambua kwamba Facebook unatupata kama Swix Online, pia Instagram unatupata kama Swix Online, pia usisahau TikTok unatupata kama Swix Online. Eh, kama umebonyeza neno subscribe na kupongela. Kama bado hujabonyeza neno subscribe, tafadhali niunge mkono kwa kubonyeza neno subscribe, we mpenzi wa mpira. Kabla tujaenda nafasi ya kwanza, namba ya WhatsApp unaweza ukanicheki kupitia namba hii hapa namba 0627420771 mwisho tano. Unaweza ukanicheki namba hiyo kupitia WhatsApp tukachati vizuri, au unaweza ukanipigia kabisa ili tukaongea kuhusiana na football kutokea hapa kwetu Tanzania, ukatoa maoni yako na ukanipa ushauri pia. E eh bana, eh, basi bila kupoteza muda twende nafasi ya kwanza. Nafasi ya kwanza mechi ilichezwa siku ya Jumapili tarehe 27 mwezi wa pili mwaka 2022. Saidi Ntibazokiza tunaenda kumalizia goli la kwanza hilo. E bwana we, ni goli la kiufundi, ni goli la kiufundi. Umelionaje hilo goli kutokea kwa Saidon Tibazokiza eh? Alipatia goli la tatu Yanga FC, ilikuwa ni dakika ya sitini na tano. Ebana, eh Saido Mtiba Zokiza. Mechi hiyo ilikopo ni kati ya Yanga FC pamoja na Kagera Sugar. Mechi hiyo iliisha kwa mabao matatu kwa sifuri, wakati huo Yanga FC wakiongoza mechi hiyo kwa ushindi kwa mabao matatu, wakati huo Kagera Sugar wakiondoka kwa sifuri tunamaliza goli za Saidi zokiza Yapi maoni yako? Niandikia hapo chini ya comment. Pia unaweza ukanipigia katika hiyo namba ambayo niliyokutajia hapo mwanzo. Namba niliyokutajia 06 mwisho tano, ukanipigia bwana, ukanipa ushauri wowote ule ambao wewe unaoona utanifaa mimi kupata, au ukanipa hongera pia kwa kukuletea goli tano kutokea hapa kwetu Tanzania, au kukuletea goli tano za Saidi Mtiba Bazokiza. Tukutane tena muda mwingine na wakati mwingine kupitia hapa hapa Swix Online. Pia usisahau kubonyeza neno subscribe. Next time tutarudi.